いやせっかく新日本プロレスさんもこんなメジャーで大きな団体に出させてもらったのに同じキャリアの選手に負けてしまいましたまたいつかもっともっと練習してもっと練習していつかまた成田さんや他のヤングライオンの方と戦えるようにもっと頑張っていきます本日ありがとうございました 新日本代表として他団体の選手とシングルして勝つことができてきました今日試合で出した技は最初に教わった基本的な技ばかりですその技を使って勝つこと勝つことができたということは本当に新日本プロレスに入ってよかったと心から思えることでしたでも今日自分がここ 今日のメインに立てなかったということは本当に悔しいことです次は絶対メインに立ちます